大家好，我是韩博维，今天要教你们的是回答网友的问题。呃，你和劈叉完全不沾不沾边，也不能劈叉，如何能踢得高呢？首先看我能不能劈叉，我不能，不能劈叉。来换一个方法劈，可以吗？我也不可以劈叉。好，扫踢来，我踢看我能踢多高。我看看啊，比如说他放那两只手这么高，哎，这么高我能踢到，我认为我可以啊，我来试一下啊。 哎，再来一次，再来一次，这个是比他人高的，再来一次，可以。好，原因是什么？慢动作，慢动作，看上部，我之前讲过的脚尖和膝盖的这个位置关系，你一定要掌握好，把你的角度调对，你就可以踢很高了。你想踢得更高，然后如果那么高的扫踢，对手也高，头稍微往下放一些，脚尖垫起来，一定膝盖弯曲，不然你没有这个角度可以踢高。嘣！ 看到了，再来一遍，从这边，从这边，从这边，哦，看到了吗？再来一次，哦，哎呦，没事吧？ <laughs> 不好意思，然后，嗯，再来一次，再来一次，再来一次啊！嘣，哎，刚才其实我已经踢过了那个那个位置了，可不过他是一个非常 <laughs> 强壮的男人。然后，那你如何能实现？除了把角度摆对，如何能实现你的柔韧性呢？一，给你个拉伸方法，看。 把你的腿劈开，裆部贴地，然后脚并起来，不要这样，尽量向下，慢慢的吐气，嘘。这是在你训练之后做的，而不是训练之前，它可以让你的胯稍微的更加放松一些，然后长期的做，一定会有你更好的柔韧性。然后还有抓那台绳，我要做的是甩你的腿，看两侧左右吐气，嘘。 这个训练前可以做，训练后也可以做。还有一个很重要的就是，把你的腿翘在上面，用你的左手去抓左腿很容易，但用你的右手去抓左腿，看我都抓不到，我抓到我很痛苦，但我一样可以踢那么高。来再来一次，看我右手，哇，我左手抓右腿我很困难，但我右腿可以踢那么高，看到了吗？所以现在有没有回答可以近一点？可以近一点，可以，可以看，我真是抓不到它。 可以，你可以看到，可以把腿能踢得多高，和你能不能劈叉有关系没有关系，有些有些练练套路的朋友，他可能可以踢很高，但他的目标可能是自己的脑袋，可以吗？可以踢到自己脑袋，可以这样，嘣，他可以的，嘣，可以踢到自己脑袋，真的可以。然后，但是你没有真正的效果，你的目标是敌人。谢谢。